الله الله الله على نور رسول الله Nabi Samuel ni nabi di kalangan Bani Israel. Tuan-tuan nak tahu Nabi Samuel, rujuk Baqarah 246, 247, 248. Ha, cari dalam ayat tu, itulah kisah Nabi Allah Samuel walaupun tidak disebutkan namanya. sebab asbabun nuzul memang merujuk kepada Nabi Allah Samuel Nabi Allah Samuel ni sebelum kita berakhir lah kan sebelum Nabi Allah Samuel lahir dan ada ni sebelum tu zaman pemerintahan para hakim saya nak lanjutkan macam ni je dulu bila Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun dia keluarkan Bani Israel dengan kata lain menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun Fir'aun tenggelam tu mereka tiba di semenanjung si Sinai bila tiba di semenanjung Sinai kita kira pendekkan cerita Nabi Harun wafat Nabi Musa wafat siapa yang bawa masuk Bani Israel dengan kata lain mengetuai mengepalai Bani Israel masuk ke bumi Kanaan bumi Palestin siapa Nabi Harun meninggal dah Nabi Musa pun meninggal siapa yang tukang bawa bakul ada ikan waktu nak pergi berguru dengan Nabi Khidir tu Nabi Musa pergi dengan siapa Nabi Yu Yusha' Yusha' bin Nun kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut Joshua ha, Nabi Joshua sebenarnya Nabi tu yang sama nama tu kadang-kadang menyebabkan kita keliru contoh Arab Adam Inggris, Ed uh, eh. Idris uh, Idris apa? Tadilah The Book of Enoch Enoch Idris Enoch Noah, Noah Hud Hud ada yang sebut Hud ada yang sebut Abir Okey, lepas Hud Saleh Saleh Ibrahim Abraham Ishak Isaac Ismail Ismail Daud David Yusuf Yosef Shu'aib ah, Nabi Shu'aib ni bukan dekat-dekat Nabi Shu'aib memang jauh Jethro Ha. Kalau dengar nama Nabi Jethro tu adalah Nabi Allah Shu'aib. Ilyas Ilya Ilyasa Elisha. Nampak macam bunyi nama perempuan. Elisha. Kalau Nabi Yunus Jonah. Ha. Nabi Zakaria Zakaria, Zakaria. Yahya John. Isa biasa Muhammad Muhammad lah okey baik itu nama-nama sebenarnya perbezaan sebutan perbezaan bunyi perbezaan intonasi merujuk kepada figure yang sama je sebenarnya bahasa je yang membezakan bunyi-bunyi tadi baik yang bawa masuk itu Nabi Yusha bin Nun bin Yufran bin Afraksim bin Yufran dia adalah keturunan dari suku Yufran dia adalah cucu cicit Nabi Allah Yusuf Yusha bin Nun bin Afraksim Yufran bin Yusuf alaihi salam dia adalah cicit Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan Nabi Musa bila dia bawa masuk yang mula menjadi raja Yusha bin Nun lah sampailah dia meninggal lepas tu Khalid bin Yuqanna naik jadi raja kedua sampai Khalid bin Yuqanna meninggal yang ketiga naik raja yang bernama Hizkil bin Buza juga sampai Hizkil bin Buza meninggal habis zaman raja-raja yang tiga orang ni barulah naik sistem pemerintahan para hakim sistem pemerintahan para hakim jumlah hakim ni mengikut suku Bani Israel Bani Israel ada berapa suku? Anak-anak Nabi Yakub dulu ada berapa orang? Dua? Dua belas orang. Robin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Asyir, dan Naftali. Dua belas. Jadi dua belas suku Bani Israel, anak-anak Nabi Allah Yakub tadi maka 12 para hakim ni juga diambil daripada keturunan 12 Bani Israel jadi siapa 12 hakim yang pernah hidup dalam sejarah hakim-hakim yang 12 ni nama dia yang pertama Otnin hakim yang kedua Ehud hakim yang ketiga Samgar hakim yang keempat satu-satunya perempuan Deborah dengan panglima perang dia nama Barah yang kelima Gideon kemudian meninggal diganti dengan Abimelech yang keenam Tola yang ketujuh Yair yang kelapan Yefta kesembilan Ebzan kesepuluh Elon kesebelah Abdun kedua belah Simpson inilah Nabi Allah Simpson Samson and Delilah yang digelar oleh Rasulullah dalam bahasa Arab Syam'un Al-Ghazi Itu 12 para hakim Bani Israel. Tapi tuan-tuan pernah dengar dalam surah Al-Maidah ayat 12. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israel wa ba'athna minhum 12 nakiba. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian baiah taat setia dengan Bani Israel dan mengangkat di kalangan mereka 12 orang nakib 12 orang nakib tak sama dengan 12 orang hakim siapa dia nakib-nakib Bani Israel yang waktu Nabi Musa ketuk batu tu terpancar 12 mata air wa izistasqa Musa liqaumihi fakul nadrib bi'asakal hajar fang fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum siapa 12 nakib siapa 12 ketua yang pertama syamiah yang kedua syafat yang ketiga tadi pemimpin kedua Khalid bin Yuqanna keturunan Yahuza yang ketiga Yijal, eh, yang keempat Yijal yang kelima Nabi Yusha bin Nun keturunan Yufraim lepas tu Falti yang keenam yang ketujuh Gajal yang kelapan Gadi yang kesembilan Ammiyah yang ke-10 setur yang ke-11 naukbin yang ke-12 guil ni adalah 12 nakib 12 Bani Israel 12 Hakim 12 nakib dalam sejarah Islam kita juga banyak tersinonim dengan angka 12 betul tak? betul seawal keturunan Nabi Allah Ismail kalau Bani Israel ada 12 Nabi Ismail juga ada 12 orang anak siapa anak-anak Nabi Allah Ismail Nabat disebut Nabayut Qaidar siapa lagi Abda'il Mubsyah Mishma Duma Misha Hidat Yatma Yatur Nafis Qaidaman ni 12 orang anak Nabi Allah Ismail bahkan dalam sejarah perjanjian Aqabah Nabi Allah Muhammad juga telah ada 12 orang pelindung-pelindung ansar bukan sembilan khazraj tiga A, ah, aus siapa dua belas nakib Rasulullah di Madinah aus ada tiga orang Usaid bin Hudair Sa'ad bin Khaisamah Farwah ibn Munzir tu tiga orang aus khazraj ketua dia As'ad bin Zurarah Sa'ad bin Rabi' Abdullah bin Rawahah Rafiq bin Malik Al-Barra bin Ma'rur Abdullah bin Amru bin Hiram Sa'ad bin Ubadah Ubadah bin As-Samit Kemudian Munzir bin Amru 9 campur 3 berapa? 12 Kemudian tak cukup lagi Hak haluan-haluan Syiah Imam 12 pun ada berapa? <laughs> ada 12 imam juga ada. Nombor satu siapa? Saidina Ali lah yang disebut sebagai murtada yang kedua hak Hasan al-Mujtaba yang ketiga hu Husin sebab syahid di Karbala Husin as-syahid yang keempat penerus legasi keturunan ni Zainal Abi Abidin Ali Zainal Abidin yang digelar Assa As-Sajjad kemudian yang kelima Muhammad Alba Al-Bakir yang keenam Ja'far As-Sadiq yang ketujuh Musa Al-Ka Al-Kazim yang ke-8 Ali Ar-Ridha yang ke-9 Muhammad Al-Jawad yang ke-10 Ali Al-Hadi ke-11 Hasan Askari 12 Qaim Al-Mahdi Imam Mahdi Muntazar lah tapi disebutkan dalam hadis Nabi akan adanya 12 orang khalifah Rasulullah tak sebut dengan kalimah imam 12 orang khalifah semuanya daripada keturunanku Quraisy. Ini pandangan ah. Ini bukan pasti, bukan ketetapan. Jangan taruhkan sepenuh keyakinan. Ada sebahagian ulama menyebut 12 tu yang pertama sampai nombor 4 khalifah 4 lah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Yang kelima yang pernah menjawab jawatan khalifah walau cuma 5 atau 6 bulan anak dia ha? Hasan yang keenam Muawiyah bin Abu Sufyan yang ketujuh Abdullah bin Zubir pernah dilantik sebagai khalifah di kawasan Mekah dan juga Madinah sebelum bertempur dengan tentera-tentera Yusuf ibnu Hajar As-Sako As-Sakofi baik yang ketujuh Abdullah bin Az-Zubir yang kelapan cucu cicit Sayyidina Umar Siapa yang hebat dinasti Umayyah? Umar bin Abdul Aziz. Tu yang ke-8. Yang ke-9 yang buka Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang ke-10 orang paling kanan kepada Imam Mahdi Shu'aib bin Saleh At-Tami At-Tamimi yang ke-11 Imam Mahdi yang ke-12 yang terakhir khalifah sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Al-Qahtani. Ha, ni, ni tak ada kepastian cuma pandangan sebahagian ulama angka 12 sinonim dan kita pun bulan 1 sampai bulan 12 nak habis ni ke kena kira juga Januari, Februari tak payahlah <laughs> ok kembali bila sebut Nabi Allah Samuel dia berlaku selepas tamat hakim tadilah baru Allah lantik Nabi Samuel diangkat Nabi Samuel ni lahir sewaktu konfrontasi dengan golongan-golongan Golayas orang-orang besar yang diketuai oleh Jalut Jalut ni duk serang orang Palestin, duk serang orang Bani Israel ni duk bunuh mereka akhirnya orang-orang Bani Israel jumpa Nabi Samuel nak minta angkat seorang pemimpin angkat seorang raja biar kami duduk memperteguhkan kedudukan raja ni di belakang dia akan lawan geng-geng Jalut maka yang diangkat siapa? dalam Quran sebut yang lawan Jalut ialah ta Tolut tapi sayangnya Tolut ini dia hanya ada riwayat menyebut dia hanya tukang apa bila sembelih binatang ni kita ambil dag- kulit tu kita jemur penjual belulang ada kata macam Piramli dalam Ahmad Al-Bab jadi penjaga penjaga kambing ada satu riwayat menyebut kambing dia hilang dia pun pergi cari, pergi cari, pergi cari. Lalu depan rumah Nabi Allah Samuel. Nabi Allah Samuel satu-satunya keturunan Lewi yang masih terselamat. Keturunan Lewi yang terselamat ni dia ada menjaga harta pusaka peninggalan Nabi Allah Musa. Iaitu tongkat Nabi Musa dengan tanduk. Tanduk ni untuk apa tuan-tuan? Tanduk ni sebenarnya, tanduk tu dia isi dalam lubang tanduk tu minyak minyak ni ialah untuk upacara ritual kalau kita angkat seorang kita angkat seorang pemimpin ataupun raja jadi sebelum dia tu ditabalkan kita ambil minyak daripada tanduk tu kita lumurkan pada tubuh orang yang nak angkat tu tu ritual orang-orang Bani Israel Yahudi jadi dengan Nabi Samuel ada dua benda tu tanduk tu dia letak di Eh, kita kata apa depan rumah ni ruang tamu dia sangkut dekat dinding tongkat dia simpan bila toluk di situ dia lalu dia tanya Nabi Allah sama ada nampak tak anak kambing dia hilang tak ada tapi satu benda pelik terjadi bila Nabi Allah Samuel lihat bila tolut ada dekat rumah dia apa jadi minyak yang dalam tanduk tadi mula menggelegak minyak tu bukan dipanaskan menggelegak salah satu tanda bila minyak tu menggelegak pemimpin tu ada dekat di situ <clears throat> bila tengok satu tanda dah jelas minyak menggelegak dia panggil tolut lalu dia ambil tongkat Nabi Musa diukurkan memang sama tepat ketinggian ukuran tongkat Nabi Musa dari kepala sampai kaki tolut sama inilah pemimpinnya jadi bila nak angkat tolut ha, ni nak cakap Bani Israel Bani Israel ni dia punya semangat asabiah walaupun sama-sama Bani Israel cuma Tolut ni lahir daripada keturunan Bunyamin adik Nabi Allah Yusuf tu dia kalau boleh lah Tolut ni kami lah keturunan Lewi sebab Lewi ni melahirkan keturunan para na Nabi Nabi Musa Lewi Nabi Harun Lewi Nabi Ilyas Lewi kalau boleh keturunan para pemimpin penguasa raja-raja keturunan Yahuza Nabi Daud Yahuza Nabi Sulaiman Yahuza ni lahir Bunyamin seolah-olah lekeh padahal Bani Israel juga kalau kita kata orang ampang bagaimana hak nak diangkat ni orang ampang Nabi Samuel kata letih eh? ni sama dia dah ni cuma Bunyamin je dia jadi pelekeh dah dia nak hebat-hebat tambah-tambah kerja tolut apa dia gembala kambing uh, jual belulang kalau boleh nak lah macam wakil-wakil rakyat kita nak jadi wakil rakyat mestilah syarikat ada tiga datuk tu datuk ni senang kita nak minta pertolongan ni nak minta apa dengan dia last sekali Allah angkat juga dan didatangkan apa satu yang special tabut sakih sakinah tabut tu mereka bawa masuk dalam siri peperangan Bani Israel tak pernah kalah tapi Allah tarik balik tabut tu hilang dah, tak tahu duk mana. Sampai hari ni mereka duk cari duk di mana tabut sakinah tu. Siapa yang pegang? <clears throat> tabut sakinah. Sakinah tu belambak mana-mana, tabut tu yang payah. <laughs> itulah Nabi Allah Samuel. Siapa yang jadi jeneral tentera Tolut pada masa tu? Itulah Nabi Allah dah. Daud alaihissalam. Daud lah yang bunuh Jalut tu Nabi Allah Daud tapi walaupun raja ketua dia Tolud, Daud yang berjasa kepada Bani Israel membunuh Jalut itulah kisah lebih kurang tentang Nabi Allah Samuel